Yang mesukan Dengan diinang kan Ini jajak malam Yang yang anak agam Yang air eh, dikondan Kata set Yang pun tak kena Hmm Mandu apa Tidak lah boleh ham Merpok yang berah tu Tidak lah boleh ham Mandu apa Celaka Mandu apa yang berah tu Ikan agak patah Agak patah ke Alit mah kajak Alit